тоолчгүй гоо 1 2 1 2 1 2. За. Улаан бал. Тоолох төрөл улаан бал гэдэг юм тий. Нэг нэвтрүүлгээ хийхдээ тэгсэр байна. Бүр дад болчихгүй жаалчих. За. За бүгд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе төвшөөгийн подкастыг хийж байна. За төвшөөгийн подкаст энэ удаа улаан балын лодотой улаан балынхын тайзан дээр өөрийг нь зочин болгоос суулгацсан одоо подкаст эхлэхэд бэлэн болоод байна. Тэгээ энэ бас бас сонин тохиолдол баха тий өөрийнхөө нэвтрүүлэгт зочныхоо суудалд өөрөө суугаад өөр одоо хүний ярьслаханд орно гэдэг бол ийм тохиол өмнө болж байгаагүй үстэй. Гүү. Тий. Яг энэ одоо найруулагчаас зөвшөөрөл авахгүйч нэлээл юм бол. Аа. Ингээд юу н улаан бал лодойл гэж хүмүүс мэдээд идэг боловч яг цаана нэг хичнээн баг бүрэлдэхүүн яаж ажилтг юм бэ те бас найруулагчаа нууц биш бол танилцуулахгүй. Манай бэлгүүнгээ залуу байгаа. НТВ-ийн мэдээний найруулагч байсан. Одоо манай Улаанбаалын найруулагч гэдэг. Ерөөхдөө төвтөр л байна да. Улаанбаал. Хөтөлбөр. Оо, ерөөсөө ингээл хоёрхан хүн л энийг ингээд ерөнхийд нь базаал ингээд явдаг гэж байна. Тий. Вау. За. За бэлгүүнд баярлалаа. Тайзаа одоо <laughs> ашиглуулсанд баярлалаа. Тэгээд бас а энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж мэдээж болвол одоо үздэг үзэгчдээс бол одоо бол айгүй хүмүүсийн одоо талархал за сайн мууг бол зөндөө сонссон байх. А бэлгүүнд бол би хувьяас бас баярлаа гэж найруулж байгаа тий. Тий. Манай бэлгүүн бол мундаг үнэхэр мундаг залгаа. За за одоогор сонь сайхан юу байна? Сүүлийн үеийн сони юу болж байна? Тэрийг нэг хуваалцаач. Нам 50 гээл нэвтрүүлгээ гээл 7 нэгтний 2 юм хийчээд л. Ахаа Тэгээд л байж энэ да. Тэгэл мэдээ өдөртмийн юм аа гэдэл. Аа тий. За. Би болохоор нөгөө гамбри гэдэг нэвтрүүлгээс нь ер нь бол мэднэ. Тий, ер нь бол үзчихсэн. Тэгээд ер нь хамгийн анх нь сэтгүүл зүйн салбар руу ер нь ямар нэвтрүүлэг яг анхны гараа нь яг юунаас эхэлж исэн бэ? Энийг нэг товчхон танилцуулаач. 2 дугаар курстэ 100-ны мэдээ сан дадлага хийсэн. Аа за. Хамгийн анх гэх юм бол 100-ны мэдээ санд дадлага хийхээр очиод тэгээд э, гэрэл зургийн сурвалжлагчаар шууд ажиллаад эхэлсэн. Аа за. Тийм. Тэгээд дадлага хийх гэж очингуудаа. Дадлага хийх гэж очиод тэгээд нэг зураг авдаг. Тэгээд нэг зургийн юмд ажлыг нь хийгээд тэдний зууны мэдээсийн тухайд нэг зурагчингүү болсон байсан юм. Нэгэн зурагчтай нэг зурагч нь ажилласаа гарцсан байх үед таарад. Тэгээд нөгөө зургийг аваад тэгээд тажуугаар нь мэдээсээ бичээд ингээд явж байгаад сүүлдээ 6 сарын дараа жинхлээд хичээлийнхээ хажуугаар тэгээд Тэгээд э, шууд ажлыг явуулсан шүү дээ. Тэгээд 3 дахь курс төгсөх курсын үедэд зууны мэдээ санд албаны дарга энэ төр болсон явчихсан. Аа яа. Оюутан. Оюутан тэгээд албаны дарга. Тэгээд зургийн үнэлгээ тэр сонины чинь үнэлгээ зууны мэдээг их өндөр байсан. Аа. Өндөр салентай оюутан оюутан байл шүү дээ. Тухай сая сая 500 авдаг сартаа. Оо зайлц. Тэгвэл өстой баяа оюутан бичлэгийн шаг нь л авдаг. Тэгээд ингээд явдаг. Аа байсан. Тэгж явж байгаад зүүн мэдээ сонинд байсан эрхлэгч маань гараад шууд цэгийн маань сайт байгуулна гэдэг. За. Тэгээ намайг яах вэ гэдэг. Тэгээ би явъя гэдэг. Тэгээ зүүн мэдээс э, гараад шууд цэгийн маань сайт шулуухан бичин төс тас гээл тухайд шууд цэгийн маань сайт байгуулагдчихлаа. Бас нэлээд састал байгуулагдчихсан. Тэгээ сайттай үзсэн сайт маань телевизтэй болно гэдэг. Аа. Тэгээ телевиз нь шууд ТV гэдэг телевиз байгуулна гэдэг. Тэгээ телевиз байгуулагтаад. Тэгээ би сайттай байгаад байсан. Тэгээд телевизэд орох гэсэн чинь царайд зэрэг ологдоод. Оо за. Тухайд чи. Тэгээд би телевизэд ажиллагаа болдог байх гэсэн чиг өө чи чаддаг чаддаг юм аа. Гэт дэмждэг бай. За. Тэгээд манай Иглэс манай Игэл телевизэд байсан эмэгтэйчүүд сэтгүүлчд шууд телевизтэй анх байгууллагтаас нь орж ирээд байгуулцаад явж исэн. Аа. Тэгээ манай арай чинь болроо өдрөөсөн шүү дээ. Болроо өднөр чинь нэг шууд имэнд байсан байхгүй надтай цаг. Аа. Сурагч байхдаа орсон шүү дээ. Өө зайц. Тий 17 тэл 18 тэл байсан. Тэгээд телевиз байгууллагатад ингэ яасан. Тэгээд телевизийн мэдээлэл тэгээд юм чинь бас сонины бичлэгээс арай өөр. Аа. Тэгээ би надад энэ нэг ариу учирлгээд одоо энэ мөнх өргөл гүшүүний зөвлөх очи ийглийн диктор байсан. Манай шууд бас хамт зүтүүлж байсан. Ариу учрал надад их тусалснаар би телевизэд ажиллах боломж гарч ирж байна <laughs> хулгаагаар мэдээ хийж <laughs> тэрийгэ нууцаар хийгээ тэрийгэ үзүүлээд тэр нь манай захирал таалагдаад таалагдах юу яах вэ болчих юм шүүгээд тэгээд би өсмөсөө ургуулад шил нилээ солиод нүрэндээ тосмос дүрхээд <laughs> тэгээд тэгээд эфирт ороод тэгээд телевиз яг нээх өдөр тэр чинь хэдэн оны 9 он билүү 10 оны 10 дугаар сарын 15 билүү тэр өдөр би эфирээ нээсэн шүү дээ. Нээсэн хоёр хөдөлгчийн нэгэнд нээсэн шүү. Оо за шууд телевиз бүр анх нээхээс нь эхлээс. Тий, эхлээд ингээд дадлагын ингээд өмнөх туршилтын 3 сар 4 сарын хооронд тэр хооронд л би нөө телевизээ сэтгүүлж болох гээд үзээд нь штэ. Зургатаар гарах гал. Тэгээд тэнцэхгүй яваад лээсэн. Тэгээд тэнгүүтээ аз төхөөд тэгээд шууд ингээд телевизээ сэтгүүлж бүр хөдлөгч болоод нэвтрүүлэгч болоод хэдхэн сарын дараа нөгөө амбер ток шоу гэдэг нэвтрүүлэг хийгдэж эхлэв. Аа. Тэгээ гинт шууд ярилцлага хөтлж эхлэв ингээл явцсан шүү дээ. Шууд ярилцлага шүү дээ. Тэгээд яг ийм амин ширүү асуулттай. Тэгээ баахан том том дарга нартай. Хамгийн анхны зочин Эрдэнэ байлаа шүү дээ. Оо тийм үү? Тийм. Оо зай зай. Тэгээ Эрдэнэ даргад хөөгдөжлөө. Хамгийн анхны нэвтрүүлэгт эфирт Эрдэнэ даргад би хөөгдөжлөө. Оо өөрөө зочин чамаа хөөсөж. Тэр чи хоёр хүн хөтлөж байгаа шүү дээ. Тэгээ яасан гэсэн чи Эрдэнэ дарга ингээл ярихгүй юу? За. Манай нөгөө нэг бүрүүний мах хамт хөтлөжсэн ахтал ахруул хандаал юм аа яриа л. Бид нар энэ эрхчлөө арчлыг чинь төлөөтер хүүтэн шалан дээр бид нэр гал. Дахин дахин яриад байсан юм. Хүүтэн шалан дээр л гэдсэн. Тэр жагсаалал яриад байхгүй юм. Аа. Хөөсгөлал яриад. Тэг би сонс сонсч гэдэг хөдлөөд. Үгүй тэ нэг хүүтэн шалан дээр ялархаад байх юм. Аа. Та нар тэр хүүтэн шалан дээр хөвцснийхаа төлөө төлөөсөө хангалттай авсан биз дээ. Та нар алтан шалын төлөлт гэж яваа биз дээ. Одоо та нар хангалттай баян хангалттай алтан шалтай байгаа биз дээ гэсэн чинь. Энэ ямар тэнэг залуу. Чи гар мар. Шууд хөтлөгчийн хөрөөдтэй шууд эфирээр. Тэр чинь нэг тэмгэж хэлжээсэн учраас үзэгч багтаа байсан. Тэгээд одоо YouTube мөртөө гэж оруулдаггүй байлаа шүү дээ. Тэр чинь сошиал медианы яадагсэн. Тэгээд тэгээд нэг тийм байдий. Өө за бас сонин тохиолдсон шүү. Хамгийн анхны зочин байсан. Өө зөө зөө бас л түүхтэй л юм бэ. Одоо тэгээ сүулт хоёр бас тааралтай тэр мөрнийг ярихаар санаж гин үү? Сан. Би битэрч нодлон жил гарны өмнө Улаанбаатар орсон шүү дээ. Тэгээд яг өөрөө шууд санахгүй байгаа юм. За. Тэгээ ярьслан ярьсаа дуусчаа дараа нь хоёлоо нэг тэгчээс гэж оо тийм билүү. А тийм баха гэдэг. Бүдэг бадаг санагдах шиг. Царим өрөө жоохон өөр болсон. Болохоор тгсэн баг. Одоо ингээд чиний одоо яг эрхлэн гаргаж байгаа нэвтрүүлгүүдийн нэрүүд надад их айгүй айтайхан санагтаад идэх байхгүй одоо гамбир ток шоу одоо ингээл улаан бал гэтрийг л те а тухайн үед за гамбир ток шоу хийж явах үед бол одоо бусад телевизийн салбарын контентуудын нэрүүд бол яг энэ шиг юм содон байгаагүй. Ер нь яагаад гамбир ток шоу гэдэг нэрийг одоо бүр анхнаас ингэ өгөх болсон юм? Эсвэл бусдаас бүр онцгойрох гэж ийм нэрийг өгдөг байсан юм уу? Ер нь яагаад? Ерөөсө утх нь. За одоо дандаа утгаар нь нэрлэж байгаа. Гамбир гэдэг нь одоо нэг хоёр талаас нь шарна гэж аахгүй юу? Шархал гэлж байгаа. Тэгээд студидтэй шууд холбоо. Тэг зочноо шарна гамбир болгоно гэж шүү дээ. Тэгээд студидээс давхар холбогддог энд хөтлөгч нь асуудаг. Ингээд хоёр талаас нь ингээд шарж гамбир болгох түлэх гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө нөө тэр нэвтрүүлгийн зорилго бол хүнийг түлэх амир болох буюу барьц алдуулах зорилго нь цаа зорилго байсан. А Улаанбал бол нөгөө нэг дүгнэх байсан тий. Улаанбал ч нөө өөрөө Улаанбалаар яад үлээ дүн тавьдаг тий. Сайн бол гоё, муу бол муу. Гоёын зөрөгтэй гоё, томоос том эй тавьдаг, муу бол шууд балцхлаа явчихдаг тий. Засдаг. Яг ийм байгээд тэгээ илүү зорилго нь нөгөө нэг тэр энэ зөв энэ буруу шүү гэж хүмүүст нэг ойлгуулах хэрсүүжүүлэх гэдэг ба шүү дээ. Хэрсүүжүүлэх зорилгоо агуулад хүнийг эвгүй байдалд оруулах гэхээсээ илүүтэй ярилцлагын үр дүнд асуусан ч бай, асуугаагүй ч бай, гүлээсэн ч бай, уурсан ч бай ямар нэг байдлаар тэндээс үзэж байгаа үзэгчд нэг ойлголт авах. Тэр ойлголт нь маргаашд найгүй хэрэгтэй. Тэр хүний тухай, эсвэл тухайн ярьж байгаа сэдвийн тухай. Тэг хандлага нь өөрчлөх, зөв тал руу чиглүүлэх. Ийм зорилготой болж эхэлсэн. Тэгээ ийм ярьслага. Хоёулаа нэрний хувьд бол уус яг нэг яг л зориг нэг хийц агуулгаал хэлчихэж байгаа. Тийм. А тэгэхээр одоо улаан балыг сонгон үздэг улсууд энэ бид нар чинь нээрэл одоо улаан балаар юмыг засаж одоо буруу бол буруу зөв бол зөв тэгээд тэр дүннийг авсан хүн чи яаж зөв чиглэл рүүгээ одоо дүнгээ тавьсан хүн чинь чиглэж явах нэ. Тэгэхээр улаан бал тэрийг зөврүүн чиглүүлж байна гэсэн үг шүү дээ тий. Ер нь бол цаа. Багшийн хэрэглээ шүү дээ тий. Гэтэл яг тэр багшийн хэрэглээгээр нэвтрүүлгийг нэрэлчингүүт би өөрөө зөв бурууг засахын тулд өөрөө нэг ойлголттой байх хэрэгтэй шүү дээ. Эндээс нөгөө нэг сэтгүүлч өөрийгөө хөгжүүл байнга хөгжүүлэх шаардлага гарчиж байгаа байхгүй. Судал, ойлго. Тэ? Тэгээд тэгжиж асуу. Тэгээд хариулж хариулж ивэл тэр үнэн байна уу, худлаа байна уу гэдэг дээр чи өөрөө дараагийн асуултад тавих чадaltaй байл гэж. Тэр нь Улаанбаал гэдэг чинь өөр яг тэр нэг өөрийнх нь тэр агуулга нь өөрөө эргээд сэтгүүлчтэй том даалгавар өгчдөг. Аа. Хөтөлбөрт их дуртай шүү дээ. <laughs> Би ч бас их сонгож үздэг. Бүр тоймын бол бүр илүү их. Тийм. Тэгээд за Улаанбаал одоо хөрх хэдэн дугаар орлоо хөөхөн нилээн зочдгийг ч бас орууллаа тий. За нилээн улаан балаараа дүн тавьж гаргалаа. Одоо тэр бол ганцхан бажи дүн гаргаа тавиаггүй тэрийг үзэж байгаа үзэгчд хамгийн гол нь бас тэр чи улаан бал барай сууж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд тэд нар бас дүн тавиад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ улаан балыг хийж байхад энэ олон зочдоос чиний ингэ сэтгэл хамгийн зөвүүн санагдсан ч гэдэг юм уу дүн тавихад нэг те одоо тэр багшийн зүгээсээ дүн тавиад дээ шүү дээ те багшийн үүднээс одоо хичээлээр ярил нэг тийм зөвүүн одоо сурагч юм уу зочин хэн байваа хэлбүүд орч за юу нь тэр бол ингээд өөрөө нэг их задгаа сэтгэдэг хүн. Аа. Бас сэтгүүлч. Тий. Ер нь ингээд энэ улс төрд тэд доороос нь оргилын хүртэл явцсан 30 30 жилийн дотор багтаагаад те. Хоёр удаа ерхийлж сонгогд хүртлээ явцсан хүмүүс бол жирийн юм бас биш л те. Чин сэтгэлгээний хувьд аимшигтай юм багхгүй. Тийш үү те. Тийм учраас ингээд ярилцахтаа өөрөө бэлтгэлтэй байсан. Хоёр биеинд хоёлол бэлтгэлтэй байсан. Аа. Тэгээ манер бол үнэхээр э, одоо ямар ч асуултыг үггүйгээр хариулж чаддаг. Үгүй энэ бас ур чадвар шүү. Ур чадвар. Одоо жишээл би нэг юм шууд асуусан шүү дээ тий. Энэ ногоо нүгэд хэлэнгүүт улаан биш шар биш хар биш гэдэг бусад өнгөнд биш биш гэлчин. Тэгэхээр ногоо мөн биз? Аа. Гэтэ ногоо мөн гэж хэлээгүй. Хэлээгүй. Яг л ийм ярьслаг болсон. Тэг ингээд нэг асуултаа гурван асуулт сүулдэ танаас би хариулт авмаар байна. Наадга дараа ялцгаа гэж хаад ингээ хэлэнгүүт би хэлээд штэ гэж байгаа юм. Тэнгүүт ингээд яриаг нь ингээд дараа нь ингээд ингээд сонсоод үзэнгүүт тэр тойрж явах явцтай хариулж аль эзэн хариулдаг байхгүй. Нэрсэл бүх асуултанд одоо байгаа хуулийн нөхцөлний би наа чи ерхийлэгчээсээ хамаагүй юм ярьж болохгүй. Дандаа далд өгнүүд нь тийм байсан. Тэр хамгийн айхтар ялцэгч бол ерхийлэгч байсан да. Илбэл ерхийлэгч байсан. Тэр бол нэлээд харсан хэрсүү амир нэхур хүмүүс бол сайн анзаарсан байл наа чи яг тойроод байгаа юм шиг л амар ярьж штэ хариулж штэ асуулт болгонд хариулж чадаад исэн юм чадаад исэн байхгүй зүгээр энэ энэ ногоон биздэ гэж би асуун тулгаад асуун өө наа чи шар биш улаач тэгэл явдсан байхгүй тий бусад бүх хүнгийн хэлчихгүй тэгэл тэгээ ногооныг үлдээгэл яваад байхгүй тэгээ өөрөө тэр дунд асар их мэдээлэлүүд өгсөн тэр нэлээд мүлжирт бас одоо энэ орон нутгийн сонгуулиар яриа амар их ашиглагдаад байгааг бодоход нэлээд мүлжиртэл ярьслуулсан байлээ л дээ тэр хүмүүс харах хүмүүс нэлээ харсан шүү лээ. Тийм байна тий. За яг энэ шиг аа хэрсүү зочин гэж одоо эргээгээ тавья л тий. Хэрсүү зочин ирээдүйд Улаанбаатар хэнийг оруулах гэж төлөвлөж байна, хэнийг урьдсан байгаа, бас хэнийг хүлээж байгаа вэ? Бас энийг л сонирхоод байна л та. Оо хүлээж байгаа юм өстө зөндөө одоо бүтэн жил нэг оюун эрдэнэ гэдэг сайдлыг бүтэн жил хүлээж байна. Жил гаруй орноо завтаалахаар орноо гэсэн. Тэгээд одоо бүтэн жил завгүй явж байгаа. Ажилдаа үндэ одоо хүлээж байна. Заримдаа ингээ намайг нөө урилга өгчөө тэрийг хүлээж ийн энийг гэж нэхэр албатай юм гэдэг. Нэг талаасаа тийм. Тэр хүн нэвтрүүлгийг өөрөө сонгож орно гэдэг чинь хайшаа юм бэ те. Ямар хууль хүчний байгууллага юм те. А нөгөө талд нь би тийм хүмүүст албатай гэдэг. Танаас нийтийг төлөөлж очсон юм шүү дээ. Нийтийг төлөөлж ажил хийж байгаа. Тэгээ нийт чинь асуумар байгаа юмыг асуудаг нь цөөхөн байна. Тэ? Яг ингээд асуудаг. Тойруулангууд нь гээ буцаад ирээрээ энийг хариулаарай гэж хэлдэг нь цөөхөн байна. А тийм учраас энийг бүр тав хүн орох хэрэгтэй. Тэр нийтийн асуултаас өдөө сонгогдсон хүмүүсийн асуултаас айх юм бол тэдэртээ нэг тодорхой төс төс юм хэлж чадахгүй юм бол яаж төлөвлөсөн байх юм бэ тийм бүр хамгийн ихний зүйл байхгүй. Тэр би албатай гэж бохгүй энэ талаас. Та нар нийтдэг нийтийнхаа төлөөлж гарч ирсэн төлөөлж байгаа хүмүүсийн сонирхож байгаа асуултанд хариулаад мэдээлэл өгөх нээлттэй ил тод байх үүрэгтэй. А тэр үүргийг чинь авч чадах нь цөөхөн байна. Хэдхэн сэтгүүлч байна. Тэдрэл асуудаг. А асуухгүй л асуухгүй. А харин би асуумаар байна. Жи таны тань таныг ингээл авчраал энд нэнгэлтэд байгаа юу ерөөсөө огт биш. Одоо миний ярьсан дүндөө тийм байгаа шүү дээ. Одоо энийг хай өнгөрөөчлөө, тэрийг мох өнгөрөөчлөө. Гэтэл одоо доо биш байхгүй. Тэр чинь ингээд асуусан, хариулж чадсан чадаагүй л гэдэг асуудал байхгүй. Тэрнээс чи ямар шүүх шүү дээ. Тэмцтэй. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр ингээд асуулт нь юм байна. Би бүр асуултаа хэлье гэж хэлж шүү дээ. А би танаас ийм юм асуу та өрөдөр. Э, хүмүүс ийм юм танаас асуумаар байна. Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөлсөх гэдэг юм. Ерөнхий сайд болоод одоо 2 3 2 жил гарсан болж байна. Нэг ч ажиллагаа. Монголын төвөнд ийм ерөнхий сайд байгаагүй. Монголын төвхөнд ийм э, ерөөсөө ингээд нийтийнхээ санаа бодолд юу бодож байгааг ин тэ асуулгаад хариулаад яж ил үндсний телевизээр ороод явдаг шүү дээ. Ийм ерөөсөө байхгүй. Энэ зүгээр л ингээд сошиалар ингээд иддэг. Нөгөө багийн сайн ажиллаад иддэг. Өөрөө хүмүүсийн юу бодож байгааг нь асуугаад ер нь асуултанд хариулж яхад Монгол тулхтны зөө эрхмээс өөрөөр нь манайхан мэдэхгүй байна. Одоо бид нэг байнга хараад байгаа болохоор анзаарахгүй болохос яг ярьцлагад орж исэн үг ингээ үзэхээр Монгол улсын зөөрхмөр нэг хурган дотортой дэлгэмсэд нэг бахан хэрхэн хэрхэн ярьдаг тийм. Өөрөөр яг ингээд сэтгүүлчийн асуултанд Монгол орн хаашаа явж байгаа тий засаглалын үед бид нэр яах юм? Одоо бид нэр энэ хямралаас яаж гарах юм? Тий засгийн газрын энэ гадаа дотоод өөр. Тэгээ энэ дотоод энэ ажлууд яах ийх юм? Бодлого төлөвлөгөөч юу юм? Хэдэн жилээр нь төлөвлөсөн юм? Маш их асуулт асуухгүй. Асуухгүй бах тэр орон зайг нь юугаар бөглөж байгааг бол мундаг ирхэн гэдгээр бөглөө бөглөө таа хангалттай ингээд ханчаа суудаг бид нэр. Одоо манайс нэрээ ингээд бодонгууд ярьслага өвөө байна. Тийм байна. Ийм ерөөсөө түүхэнд байхгүй. Та одоо энийг тэр багийнхан сонсоос гэж байг хүсэж байна. Ерхий сайдтай хилээч тий. Ийм айгүй сонин түүхтэй ерхий сайд болоод ш нь алч нь тий. Чамайг нэг бид энэ сэдв хүндсэн дээр би бас одоо яг яах аргагүй одоо бидрийг төлөөлж дээшээ гарсан энэ улсууд тодорхой хугацааг өнгөрөөд а тодорхой хугацаанда өнгөрсөн тэр тодорхой хугацааныхаа дараа ингээд тодорхой одоо контент ч гэдэг юм уу эсвэл нэвтрүүлгэрч гэдэг юм уу эсвэл өөрөө аль бие осныхон тэр хууцсуудаар ч гэдэг юм уу нэг ажиллаа ингээд тайлагнаад ард түмнээсээ асуултаа авч сонгож өөрийн сонгож дээшээ гаргасан тэр улсуудаасаа асуулт аваад эргээгээд хариулдаг нэг тийм цагтаа баймир юм шиг надад санагдаад байна. Харин тийм. Энийг мэдээлэл би ясны тий. Мэдээллийн ил тод байдал гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс нь өөрөө ямар мэдээлэл сонирхож байгаа вэ гэдгээс эхэлчихэж байгаа. Аа. Хүмүүс нь зөвхөн харагдаад байхыг эсвэл гарч ирээд нэг хүнийг загнаад байхыг. Тий. Мэдээлэл гэж авч үзчихвэл хангалттай мэдээлэлтэй байна. Аа. Нөгөө талаараа яг энэ хайж гадаг юм бэ? Ерөнхий сайд маань юу яриад байна вэ? юу бодоод байна вэ? Юу хийгээд байна вэ? Энэ хийсэн юм чинь ингэтэй ингэж байгаа юм шүү, үгүй юм шүү гэдэг байдлаар яг жинхэнэ мэдээлэл авъя гэдэг хэсэг олон байвал энэ хүн ярьцлагад орно. Тийм. Одоо бол ерөөсөө яг ингээд нөгөө нэг хаалттай нийгмийн том дарга нар шууд л диктаторууд тий. Тэд нэр л өөрөө хүссэн үедээ гарч ирээд хүссэн үйлдэл хийдэг. Тий. Бусад одоо нээлттэй нийгмийн буюу одоо чөлөөт нийгмийн үе төлөөллөө рүү дамжуулж төрөө барьдаг засаглалтаа оронд хүмүүс нь үргэлж шаардж яадаг. Тэр хүмүүстэй юу хийж байгаа хэлж яадаг. Хүмүүсийн асуултанд хариулж яадаг. Тэгээ бид нар энэ арчлсан орон гэдэг байгаа боловч яг энэ арчлалын төр тул байдгүй шүү дээ. Баггүй. Одоо ерөөсөө та харалт ийм хариуцлагагүй. Нэг сэтгүүлч асуултанд хариулаагүй л явж шүү дээ. Эвлэн жил гар. Тийм. Эвлэн урал дээр загнаад өнгөрдөг шүү. Аа. Сэтгүүлийн масангууд хажуудлын хүний сангийн сайд хариулагч байл. Тэ? Яг хариуц асуулт байж болно. Аа. Гэтэ ингээд нэг юм яг тодорхой одоо жишээлбэл надад дүүрэн асуулт байна. Монгол улсын ерөнхийлсэд ухнаагийн хөрөлсөх гэдэг хүнээс одоо 2 жил гараа ерөнхийлсэд ийцэн. Дахиад нэг хэдэн жил хийх бах. Тэгээ ерөнхийлсэд сонгуульд өршөлдөхгүй бол тэгээ одоо бид нэр төлөлгөө би сонсомоор. Яг өөр асуумаар. Манайх ямар төлөлгөө барьж ажиллаж явах юм бэ цаашаа. Эдийн засаг, нийгэм тэ энийг яаж төлөвлөж байгаа хэдэн жилээр харж байгаа. Тэрний хадлуу ямар ажлуудыг хэн яаж хийх юм хин хин одоо хийж байгаа ажлууд чинь яг үр дүн сайн гэдгийг яг хин хин яагаад тхий гэдэг юм. Ингээд асуултаар дүүрэн л ажил хийж байна. Тэгээ энийг асуулахгүй байна л да. Аа. Жи яг хэлдэг тэр үг надад үнэхээр таалагдчихэ л да. Ард түмэн нь өөрөө юг мэдээлэл гэж ойлгоод тэрэндээ ханаад байна вэ гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тэгэхээр сайдаасаа ерөхийн сайдаасаа бид нар тэр хүн загинадаг тэр нэг хүчтэй байгаа зандрангуу байгаа байдлыг хараад энэ бол ингээд одоо ажиллаа хийж гин энэ өөрийнх нь бүх ингээ бидрийг хангачлаа гэж ойлгов. Дийлэх маас нь тийм байгаа учраас энэ хүн тэрэн дээр нь тоглолт хийгээд байна. Тэгээд болоод тахгүй тийм. Банис өөртөө мартсан. Энэ театр үзүүлээд байгаа. Тийм. Яг дуус руу дурлаг л да. Энэ дуусна тийм. Энэ төгсгөлтэй би тэрийг бол айгүй сайн мэднэ л тийм. Харж ирсэн учраас тэгээд. Гэтэ төгсгөл нь хинд амир хүчтэй хэцүү очдггүй гэхээр нөгөө л нэг ард түмэнд айгүй хүчтэй. Гарцгүй байх юмсан тий. Гарц багтаа байх юмсан тий. Тэгээ энэ хурдаа бид нэр их ойлгохын тулд бид энэ байнга сэтгүүл зүгээ шөмжилж тийм хас сэтгүүлч зарим дургуулдаг. Манай сэтгүүл зэн байж байгаа л царай. Бидний байж байгаа царай өөрийгөө оруулаад ирж бидний байж байгаа царай шүү дээ. Хүмүүс ийм юм дуртай байна гэдэг чинь. 30 жил боллоо ч өлөө тэгэл. 30 жилийн дараах байдал хүмүүсийнх нь байгаа байдал мэдээлэлд хандах хандлага юм байна гэдэг чинь бидний юм байж байгаа царайлах гэдэг. Тийм байна. Тийм учраас бид нэр одоо цочих хэрэгтэй. Яг ийм хэлбэрт дуртай байна. Агуулгыг анхаарахгүй байна гэдэг дээр нь өөрсдийг нь уурлуулах замаар нөлөөлөх нь хэрэгтэй байна гэж үтсэндээ би нөдлөн нэг далбааны зүйл хийсэн. Тий. Тэгээ тэр бол яг хуурамч талбай тэр нь хамаагүй. Хүн бол жинхэнэ талбай гэж харж байгаа. Би албаар уурлуулах гэж хийсэн. Уурлж явах юм болго уралуулж наашаа зочиос харуулж байгаад энэ штэ гэж маш хүн ойлгосон штэ. Одоо уралсан яг байсан ч гэсэн тодорхой байсан ч гэсэн ойлгосон, тэмцсэн тэр ер нь тийм шүү гэдэг юм хандлага бол амар нэмэгдсэн. Одоо ер нь манай э, нэвтрүүлэг яг тогтмол үзэгчид ер нь тэндээс эхлэлтэй байдаг штэ. Баянга үнэнч үзэгчээ тий. Энэ яг э, мессеж нь байна. Бид нэр ингээл хиймэл нэг дүр дүр дүр дүр эсгэлтүүд нэг хиймэл дүр ямар нэгэн төсөөллийн юмдаа итгээд бодит байдлаас тасарсан байдаг байхгүй. Тэгээ бодит байдал гэдэг чинь шудраг зүйлийг хэлдэг байхгүй. Хүүтэн зүйлийг хэлдэг. Хүүтэн байгааг хэлдэг гадаа. Хүүтэн байна хөшин. Гоё юм атайлаа. Даарна шүү. Хэлдэг. Үннийг хэлдэг. За Улаанбаатар нэвтрүүлгээр орсон ирээдүйд орох гэж байгаа үзэгч юуны талаар зочдын талаар бид хоёр бол нэлээд бас ингээд гүнзгий ярьлаа. Одоо энийг үздэг үзэгчдийн талаар би бас нэг асуумаар байна л да. Мэдээж одоо нэвтрүүлэг гэдэг бол тэгэж эн чинь хоёр том туйл нэг нь одоо орж байгаа зочны ертөнц а нөгөөх нь бол мэдээж энийг сонгож үзэж байгаа үзэгчдийн ертөнц энэ хоёрыг дунд нь гүр болж байгаа хүн бол одоо мэдээж энийг залж яваа хөтлөгчнөр байдаг байгаа. Тэгэхээр сонгож үздэг үзэгчтэй ер нь яг та юу гэж дүгнэдэг вэ? тийм үнэхээр хэрсүү байж чаддгүй эд а эсвэл эсэргээрээ байгаад байна уу? Бүр яг хэрсүү байх юм бол би яг хэрсүү хүмүүс зориулж хийх бол би хийхгүй шүү дээ. Хэрсүү биш байгаа хүмүүс хэрсүү болоосоо гэж хэж байгаа. Тийм учраас би нэг төвчлэг хийх болгондоо тодорхой хэлбэрүүдийг ашигладаг. Нэг агуулга хүргэхийн тулд хэлбэр ашигладаг. Тэг хэрсүү хангалттай амир үр дүнтэй байгаа гэдэгт би үнэхээр 100% итгэлтэй. Одоо би ингээд 2 жил 76 том хийсэн байна л да. Аа. Одоо сүүлдээ над хүмүүс гэж одоо над чинь нэг л нөгөө л нэг юм яриад шүү. Аа. Би тэрэнд баярлж байгаа. Ямар гоё юм бэ те. Хандсан юм шин. Одоо нөгөө нэг миний хэлэх гээд байгааг хэлээд ойлгоцсон юм шин. Тэгээ илүү шаардчихсан надаас. Энэ л баг. Анх намайг хийхэд цочж ойлгодгүйсэн. Анх чи юу ирээд байна? Энэ наа чи юу шар сэтгүүл зүй бодом бэ? Юу ирээд байгаа юм бэ те? Одоо төсөн чи хүмүүс надтай ярьж эхэлсэн, мэдлэг ярьж эхэлсэн. Энийг чи юу гэж бодож байна л одоо? Би бол ингэж бодож байна. Нөгөө нь би нөө үзэгчтэй яг тогтмол үзэгчтэй хараад бас зарим нь зүс мэдээд нь штэ. Тэд нэр хүртэл нүдэн дээр өөрчлөгдөж байгаа. Тэд нар хүртэл одоо үзэл бодлоо чамтай адилхан солилцоод солилцоод эхэлж байгаа. Өөрсдөө хүмүүстэй бүр цааш нь ингэж ярьж эхэлж байгаа. Наад захны хэрсүү гэдэг үг бүр ямар хэрэглээнд оров те. Бүр ингэж хэрэглээнд. Энэ хэрсүү гэдэг чинь өөрөө зөв үг нь хэрэглээндээ юм шиг болов цаад утгах санааг нь бид нэр ер нь ингээд нэг хууртаатай юм шүү тийм. Нэг юм гинэн байгаад байгаа юм шүү гэдэг ойлголтыг өгсөн л байна. Энэ үрдөнгөө хувьд бол их сайн явж байгаа. Тэг яг үзэгчдийг бол би үзэгчдээ бол хангалттай хэмжээний тэндээс бол хүссэн хүсээгүй ямар ч сэтгэл хөдлөл гарсан бай хамаагүй яг цаад авах юм бол авдаг л гэж бодож байгаа. Жишээлбэл сая тэр сүний тейс ярилцлаа хүмүүс тэгэл би юу ч ойлгосонгүй л гэдэг шүү дээ. Би юу ч ойлгосон. А яагаад ойлгоогүй вэхээр тэндээс нөгөө нэг хинтээ унтсныг л мэдэх гэдэг байхгүй нэг юм. Тэ? Тэ. Тим хүмүүс тэргээ бодож шаналаа байж би орчин гэж байна. Тэг тэрийг нь л сонирхож байгаа хүмүүс тэ. Нөгөө талаар хүмүүс чинь тэгээ яах гэж оруулсан гэдэг ингээд чанж бодсон хүмүүс аа. Наа чи угаасаа манай төрийн албанд ямар хүн очиж ажилладаг. Тэ? Ер нь тэгээд мэдээлэл нь яаж задардаг тийм. Тэгээд юм нэг эмгтэй хүн ер нь хүнийг яаж ингэж дарамталдаг ил талтаар тийм. Энэ бүхнийг л харуулж байгаа. Яраа л хайчиж байгаа. Тэгээд өөртөө харуулчлаа гэдгийг ойлгосон маш олон хүмүүс. Тэгээд тэр нь юу ч ойлгоогүй гэдэг хүмүүст бол тийм харилцаж үгүй яах юм. Тэд хэний хинтээ хэдэн удаа унтсан хин тамаатай. Аа штэ тий яг үнэхээр тэр хүний өөрийнх нь хувийн асуудал зүгээр тэрүүгээр нь далж байгаад тэр мессежийг л өчөж байгаа байхгүй тэрийнхөө байж байгаа царайг өөрийнхөө байж байгаа царай чи хүний юуг сонирхож байгааг хартаа харснаа гэдэг хооронд нь харуулж байна өөрөө нэг нөхөр ингээ юу ч ойлгосонгүйгээд ингээ бичингүү доотлолт би нэг пост харсан эхнэр нь юм уу найзх нь юм уу дотны л эмэгтэй юм шиг үлээ чамд юу тийм сонирн байсан гэсэн анх харуултын дээр <laughs> тий Тэр л яг ингээ хоорондоо нэг нэг харчихлаа байхгүй тий тэр л үр дүн шүү дээ. Зорилго биелчихэж байгаа. Эндээс одоо сонсож байгаа үзэгчд та бүхэн бас нэг зүйлийг сонсож аваарай. Дээрээс нь одоо сэтгүүлчд бас энийг бас аягуулсаа ойлгоорой. Таны хийж байгаа контент одоо энэ нэвтрүүлгүүд Тэгээ ямар нэгэн одоо нийгэм рүү ингэж асуудал болгож тавьж байгаа юм чинь эргээгээд үзэгчтэй маш хүмүүжүүлдэг юм аа. Энэ бол айгүй том илэрлэл нь улаан балыг сонгож үзэж байгаа үзэгчд гэж би хараад идэг байхгүй. Чи маш том бид нэр энэ талын соёл боловсрал мэдээллийг энд мэдлэг болгож тархиндаа үлдээж аваад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг адилхан миний бодлоор бол ингээд Улаанбаатар шиг нэг ингээд нэг 10 хэдэн нэвтрүүлэг лодоо шиг нэг юм 20 хэдэн сэтгүүлчд байх юм бол өнөөдөр бид энэ дээр гарчаад дураараа авирлаад байгаа. А дээрэс нь бид нар ингээд одоо нөгөө жинхэнэ утгаараа нөгөө өхөр Монгол гэж хэлүүлээд байгаа энэ улсуудыг бид нар яг нийтээр нь айгүй гой хүмүүжүүлж чадах юм болов гэж би хараад идэх Зөв энэ бол зөв. Олуулаад баймаар байна. Яг хоо яг э, би ч юм бол ингээд э, хүмүүс асуудаг байхгүй ингээд манай оюутнууд маятнууд сая бас эдэ оюутан уулзаал. Хүмүүс ингээд сонирхолоор ирж уулзаад байдаг. Яаж таньшгуулах вэ? Өөрөө ингээд нөгөө нэг хүнтэй харьцахтаа өөрийнхөө одоо цэгийг дор хатгаад нөгөө хүнийхээ доороос харьцаад байдаг. Би нэг л юм хэлдэг. Энэ нийгэмд өөртөө ерөөсөө дээр доорхон гэж байхгүй шүү. Хүн л гэж байгаа шүү. Нэг юмараа ялгагдсан тэр мэдээлэл олж авч байгаагаараа л ялгад. Ямар мэдээлэлд анхаарал тааж байгаагаараа л ялгартай. Бусдаараа бүгд адилхан. Одоо би ингээд сэтгүүлчдийн оюутнууд мойтнууд уулзтал. Одоо самбуу болвол бурхангүй газрын бомб. Онцгой юм нэг ширхэгж байхгүй. Шинээр сэтгэж хийсэн юм нэг ширхэгж байхгүй. Энэ ярьцлагын хим маяг чинь өөрөө айл одоо жишээлээ зүгээр 80-аад онд л Оросын одоо зүгээр байж исэн юм бүрэн бай байдаг юм. Манайхан мэдэхгүй л байхгүй. Тэг жижигхэн цонхтой шүү бид нар чинь. Сайн том цонх нэгээд нэг 30 жил боллоо. Тэр том цонхороо харж чадахгүй ш зарим. Том цонхоо онгойлгох чи юугээ яаж харахаа фокуслж харах юм. Өө тэр орж иж байгаа салхинд нь зохиулаад аа цонхоо агараа гэдэг байгаа байхгүй. Тэг тэгэл тэр чинь ийм том юм орж иж байгаа. Тэгээд энэ ямар ч шин юм байхгүй. Тэгэд ингээд сүүлчээр сурж байгаа оюутнууд ингээд үзэж байгаа хүмүүст л одоо онцгой улаагт биш. Нэг л юм байна. Сэтгүүлч чинь гол зүйл нь асуух. Мэдж явахын тулд асуух, судлах, судлах бүх юм асуулт чинь судалгаа. Асуулт. Асуулаа хариултаа авахгүй юм бол асууж яах. Энийг л хийж байгаа байхгүй. Тэрнээс тийм одоо онцгой одоо илүү юм бодож олоод илүү юм хийж нэг ширхэж юм байна. Зүгээр л манайхан бүгдээрээ асуу. Асуухын тулд мэдэх шаардлагатай өөрөө. Тийм асуугаад байх шаардлагатай. Тий, судалсан байх шаардлагатай. Асуугаад хариулангуут нь тэрийг үнэн худлаа гэж буцаагаад асуултаа лавлахын тулд тэр үнэн худлаа хариулах цаа түүнийхэн хариулах юу ээж болох уу гэдэг онцог дараалтан судлах мэдгэл шаардлага. Ийм л юм байна. Тэрнээс нь ерөөсөн онцгой үйл ажиллагаа онцгой юм нэг ч байхгүй шүү дээ. Одоо би чинь царай мараагаар тийм онцгой юм шин шүү дээ. Тэ? Байдаг л нэг дуу хоолой, байдаг л нэг царай зүс, байдаг л нэг барааны савныг төргөн тав ярддаг гэдэг шиг тийм. <laughs> Ямар контент гэдэг хэлээ. Тэ? Гэдэг шиг тийм байхгүй. Тэгэхээр яг сэтгүүлчийн үндсэн ажил л тэр ш. Үндсэн ажиллал хийц хичээл гэж би бүр ингээ хүсээд байгаа. Онцгой юм нэг шиг гэж байна. Зүг зүг окей би бүр 100% чантай санал нэгдэж байна. Сонсож байгаа улсуудаа санал нэгдэж байгаа хаа. Тэр тусмаа яг энэ мэрэгжил нэгт одоо амдууд маань бас тий одоогийн хэлсэн асуусан бол хариултаа аваач тий эннийхэн араас гүдэг байгаач гэдэг юм ил нэхэд шүү дээ. За одоо хоёул нэг ямиг бас ярилц би чамаас бас чамтаал ярилцъя гэж бодоод одоо энэ сэдвийг ингээ бүр биелдсэн. Бидний доод үеийнхэн одоо бидний доороос гарч ирж байгаа энэ generation энийг юу гэж харж байна? Эдгэр бид эднэрийн одоо үе бидний одоо байгаа насан дээр ирэхэд яг нийгэм өөрөө байдлыг энүүгээр байх болов аль эсвэл ямар нэгэн ахиц гарцсан байх болов чи яг юу гэж харж байна? Энэ олон бас чухал чухал салбарын улсуудтай уулзаад бас нэлээд бас мэдээллийн дунд байдаг хүний хувьд. Аа үе үе нийгмийн хараад байхаар бидний алдаа бол ерөөсөө яг энэ асуулт өөрөө байгаа даа. Бид нар нэг юм дасцсан байна. Тэгээ нэг юмд ихтгэл өмжилт болчих. Нэг үед дуулаад тий. Тэгээ ийм байхын зөв юм аа гэж бодчих. Тэгээд дараагийн нийгэм тэрийг хүлээж авах болов гэдгээс айдаг. Эсвэл илүү байгаасаа гэж хүсдэг ч юм уу те. Дараагийн үеэсээ өөрсдөө бид нэр дараагийн үедээ итгэж өгдөггүй. Яагаад гэж үгээр бидний харсан зүйл бол бидний харсан зүйл. Гэтэл хүн чинь өөрөө одоо хүртэл ингээд нийгэмч ерөөсө хүн шүү дээ. Би надад хүн голчилж ярьдаг надад хүн хүнээр төвлөж хүн голчилж гэхээс илүү хүний тий хүний нийгэм гэдэг утгаараа хүний асуудал мөн чанар психологи талаас нь ярьдаг байхгүй ярих сонирхолтой судлах сонирхолтой. Тэгээ одоо хүн хичээл бид нар ингээд наа нэг хүн ер нь байглаасаа өгдөл нь юм байт юм байна, ийм байт юм, ийм зүйнтэй юм байна гэхээс гэхээс цаашаа бол хүн ер нь яг ямар амт юм бэ? Ер нь яаж дуусах юм бэ гэдэг хинч тогтоож чадаагүй. Яг л бидний хийж байгаа үйлдэл болгон ямар нэгэн үр дагавар гаргаж идэг. Тэр үр дагаврууд нь эргээд биднэрт тусгал нь юу гэхээр бидний оюун санаа сэтгүү өөрчилж идэг. Сэтгэлгээ хүртэл хөвсөж идэг. Хилээс нь давхуулаад бүх юм хөвсөж идэг. Хөвсөсээр байгаа. Бидний одоо бодсон байгаа маргааш нэг юм ийм байвал зүг гэж бодож байгаа нэг юм бол биднэрийн л бодол. А дараагийн бидний дараагийн доод үеэс гарч иж байгаа тэр generation гэдэг ингээд Z-с нь ахвал ингээд үнэлээд өгнөд байгаа залуучууд бол нэг тэд нар бол ингээд супер болно гэдэгт бүрэн итгэх эсвэл бүр унна гэдэгт итгэх ямар ч боломжгүй ягаад гэвэл тэдний үзэх нөхцөлийг бид нэр төсөөлөхгүй байна харж чадах харж чадах. Одоо бид нэр ингээд ойлгохгүй байхгүй. Тийм учраас ингээд нэг залуучууд тийм байх хэрэгтэй гэдээ бидний дээд үеийн чинь нэгтгэдэг шүү дээ. Одоо ингээд залуучууд ингээд Тэдний үздсэн үе чинь өөр хөхгүй. Тэд нар нэг юмд итгэцэн. Гэтэл бид нар тэдний итгэснээс өөр орчинд одоо амьдраад байна шүү дээ. Төсөөлөг орчинд нь бид нар амьдарч байгаа байхгүй. А бидний дараагүй яг бидний төсөөлөг орчинд амьдар. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр залуучуудад ерөөсөө дараагийн үедээ тэр өөрсдийнх нь ирээдүгөө эрхчлөөтэйгээр идэх эрхийг нь л өгнө. Хүлээлгэж. Хүлээлгэж өгнө. Зүгээр л өгнө. А нэг л юм байх хэвээр бид нарт ингээд дур дураараа байгаад ингээд юм болдгороо болно үзгээд ингээд байгалийн хөлөнд нь архиад хайн гэж бол байхгүй. Нэг зүйл байгаа бид нарт нэг дор амьдарч байгаа гэх нийгэм гэж юм байна. А нийгэм чинь өөр улсыг бүрдүүлсэн юм байна. Улс гэдэг чинь ерөөсөө далбаг хэлдэггүй юм байна. Чи бид хоёр юм байна. Тэ? Тэгэхээр энэ улс байхын тулд чи бид хоёр эвтэй найртай байх хэрэгтэй юм байна. Бие бинийг хүлээн зөвшөөрдөг байх. Хүлээн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй юм байна. А нийгэм оршин тогтнож улс байд юм байна. Улсын чинь хөгжлөх хөдлөх хүчин бид нэр өөрсдөө юм байна. Тэгэхээр энийг энэ системээ бид нэр хамгаалж үлдээгээд явах хэрэгтэй. А энэ систем дээр энэ нэг систем дээр тэр залуучууд юу мэдэрч, юу хүсч, юу руу авиж байгаа тэдний тэр үед үзэж тулж байгаа юм л шийднэ гэсэн үг. Бид нэр ерөөс нийгмэл энэ нийгмийн эрхчлөлт нийгмэл ерөөсөө алдаж болохгүй. Одоо бид нэр ингээд улам л хорлон сүйтгэх ажиллагаа асар хийж бид нэр өөрсдөө мэдгүй хэл мэдээл хийдэг штеп. Хүний эрхчлөөний хариуцлага асуудлуудыг дандаа хорлон сүйтгэдэг. Манай урлаг өөрөө хийж байна урлаг ямар ч философик болсон ба шүү дээ. Манай урлаг өөрөө. Одоо та нар яруу найраг шүлгүүдийг хар. Кинонуудыг хар. Жүжигүүдийг хар тэ. Энэ амар ихээр шэрлэгж байгаа өгүүлбэрүүдийг хар. Нэг ч философи. Философи буюу юмны учир шалтгаан мөн чанар юу ч байхгүй дээ дотор. Зүгээр ингээд ингээл гой болно. Ингээл гой сэтгэл нэгдлэн. Бүх юм нь ийм болцсон учраас энэ өөрөө хорлон сүдэх ажил байхгүй. Энд чинь хүний нөгөө нэг яг яг юмыг олж олж авдаг тэр нэг юм өсөглөн чанар дээр нь хортой хоолой гэдэг байна тийм ялгаагүй юм болоод байгаа юм. Тэр ийм юмнуудыг бид нэр таслан зогсоогоод хойч үдэ нэг ингээд л үлдээн бусдаар бол ерөөсө таахын аргагүй юм байгаа. Тэгээ би бол тэр доод үеийнх нь бол ийм тийм гэж өстө хэлж чаддгүй. Бид нэр бол ямар байх нь өөрсдийнх нь үзэх а бидний үеийн бүтээсэн болоод өөрсдийнх нь үеийн бүтээх тэр үйл хөдөлгөөн болоос гарах тусгална өөрсдийнх нь ертөнцийг бүрдүүлнэ Тэгэхээр тэр бол таварсгүй. Нэг л юмыг бид нийтээрээ үе үеэрээ хүлээн зөвшөөрье. Энэ хүний мөн чанар бол өөрөө өөрийнхөө амийг тэгээ явдаг энэ эрхчлөөний үзэл юм байна шүү. Хүн байглаасаа, бүр анханасаа, агууд байхаас, санвгчин байгаа модноос буухаасаа. Тэ? Өөрөө өөрийнхөө амийг авч явдаг. Энэ үсээ бүр байгалийн мод ус, бүр ан амьтан бүгд. Энийг арчлал гэж авч үзээд Үгүй ээ энэ арчлал чинь угаасаа төгс хөвлөр биш ээ. Зүгээр нэг улс төрийн нэг системийн нэршил гэж авч үзээд шууд хатуу үгүйсэх юм үгүйсэх гэдэг юм хөнгөн шингээ хачи юм юм эргүүлэх. Тэр бид нэр яах ёстой вэ гэхээр э, залуу үедээ нэг л юмыг хүсэх нь юу гэхээр арчлал гэж юу юм гэдгийг ойлго. Коммунизм, социализм гэж юугаа хэлээд байгаа ойлго. Ягаад л хийний дээр нурж унсан юм. Ягаад өчнөө сая хүний аминд хүрж ижин системүүд задарсан юм Тэ. Тэгээ ягаад эргчлөө ингээд арчлал хамгийн төгсөнд биш ч гэсэн энэс илүү сайн болдог энэ чарчл хэлсэн. Ягаад ингээд сайн гэж хэлж байгаа энэ арчлыг. Тэ. Ягаад муу байгаа юм. Тэгэхээр энэ арчлагд чинь эргчлөө гэдэг чинь юу юм? Манай энэ 800 жилийн түүхтэй энэ их Монгол улс чинь өөрөө яг ямар замаар яваад ирсэн юм. Тэр үеийн их засаг хууль бид нар юу юм бэ? Бид нар мөн чанартай хий юм бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Манай хойж үеийнхэн бол гэхдээ яг үнэ хэлэхэд манитын нэг сэтгүүлчээр нэг хилүүлээд байхааргүй хэрсүүн дэнтсэн нөхдөд төгс штэ амир эргчлөөний мэдрэмжтэй зарим нь хидэхгүй байна гэж байгаа аа нэг асуудал байна за их яриад байна уу гүү гүү гүү <laughs> нэг нэг асуудал байна энэ дэлхийн нийтийн асуудал болчиход байна л да ялангуяа Монголд хөгжиж өндөр хөгжилтэй Азийн орнуудад бүр бий болж байгаа байгаль хүнд нэг юм өгдөг хүн ингээд өөртөө дутуу байгаа. Үлсэх юм бол дар дарангуутаа гал асаасан шүү дээ. Ер нь хүн бол анх тий. Аа дарангуутаа амтаа халаад арсын хатагаад нөмөрсөн. Тий. Үлсгэнгүүтээ амтыг халаад идсэн, махыг идсэн. Гал гараад болгоод идсэн чи гоё байсан, илүү чанартай байсан гэдсэн тэр махыг хурдан боловсруулад их энерги баг зарцуул, хоолнд баг зарцуулж эхэлсэн. Аа. Ингээ хөгжиж эхэлсэн дээ. Тэр хүн өрөөсөө л ингээд дутуу юмаа нөхөж тэрэн дээрээ дутуу юмаа нөхөж оолж авахын тулд амьдрах хэрэгцээнд дээр нь хүн дандаа хөгжиж, урагшаа тэмүүлж идэг. Энэ дээр нь дандаа ямар нэгэн тусгал үе үрдэнгүүд гарч иж идэг, бүтээлүүд гарч иж идэг. Хэрэглэх хөнгөвчлөх, амьдрах арга сайжруулах замаар ингэ хэрэглэх. Тэгээ газар тариалан хийгээл тэр газар тариалангаас болоод ер нь хүн ийш ийш тийш нүүхэ болоод нэг газар амьдраад ингээ нийгэм гэдэг чинь ер нь газар тариалангаас эхэлдэг байхгүй тийм суурч мэл суурь суурь амьдрал тийм ингээ эхэлсэн. Тийм учраас хүний өөрийнх нь өгдөл нь тийм өлөн шинжтэй юм байна л да. Өлөн байж ч хүн ер нь хөдөлдөг тийм. Ингээд идэвхтэй хүн байхаа мэддэг. Ам тийм байна л да. Тэгсэн чинь сүүлийн үед нөгөө яг хөтөн өндөр өвч цаа цаа орнууд бидний чинь ингээд нэг эхэндээ их ядруу зүдүү байсан улсууд чинь өөр өөр өөр хөвгтэй ингэж өлсөж ядраа зовоохгүй гээд хөвгтүүд хамаагүй байдгаа зориулдаг. Тийм зориулдаг ирсэн. Одоо бид нар бүгдээрээ тийм. Хөвгтөө хамаагүй байдаг. Тэгсэн чинь яг Азийн орн гэхээр нөгөө баруун хүмүүс өөрсдөө байхгүй. Тэгэнгүүт бид нар ингээд хүүхдүүд ингэсэн чинь хүүхдүүд нь амьдралын ямар ч идэхгүй болсон. Бүх юм хангалттай байгаа. Билэн. Аа. Тэгээ одоо яах юм бэ? Ингээл гой нөөнд ингээл байждаг. Хөвөөл байждаг те. Аа. Үгүй ээ ингээд юун та нар ингээд стресстэй та. Одоо би ингээд дүүнэртэй ингээд хамаатан хамаатан зарим дүүнэртэй ингээд юм яриас ухаар. Үгүй л отаах ингээд бид нэр ингээд жишээлбэл ингээл төвдөд байх ямар шаардлага юм бэ? Үгүй ингээл зүгээр байлдад байвал байна, байхгүй байхгүй л биз хөтгөл ингээл байл та. Гой гой мэдрээ. Гой байл. Гой байл та. Аа. Чи нөгөө нэг тий. Зовлон бол аз жаргалын халбах тий. Чи ерөөс ингээд гой бай гэж гой бас байхгүй байгаа шүү дээ. Гэтэл бидний хувьд чи гой байгаад шүү дээ. Гүт бүрэн бүтэн. Тэгэхээр тэд нар ингээд яг тийм үеийг бид нэр өөрсдөө бэлтгэсэн юм. Бэлтгэсэн. Энэ дутуу юм гэж яах. Тэгсэн ирнэ хэзээ ч хандгүй нэг юм дутуу байгаад байна. Тэр нь юу байгаад нэхэр ингээд хүний сэтгэл зүй хандгүй шүү дээ тийм. Хүний ингээд мэдрэхүү ханахгүй. Тэг ингээд бүх юм ингээд нэг хэрэгцээнд бүрийн юм шиг хэрнэ зовоод байгаа шүү дээ тийм. Яг тийм бүх юм хэрэгцээнд бүрийн ирнэ зовоод азаргалгүй байгаад байгаа үе нэг хэсэг үе байна. Ганц Монгол биш. Энэ Азийн орнуудад. Тэгээ бидний алдаа бол яг энэ энэ баггүй нөө нэг төрийн механизмын чинь бүр ингээд бодит тэр социализм, коммунизм гэдэг юм чинь Тэгээ нийтээр нь тэгш байлгах төрөнд тэжээдэг гэдэг энэ ойлголт чинь угаасаа бүтдгүн байна гэдэг ингээм амьдрал дээр хүртэл харуулж байгаа. Ингээ хүнээ идэвхгүй болгодог. Идэвхгүй болсон хүмүүс яад вэ? Дараа нь одоо ингээд <coughs> холгүй бол л дээ. Гэнт юу юу ч үгүй л. Амьдрах чадрын тухай бид нэр ярьдаг шүү. Тэр үнэн шүү. Одоо бид нар ингээд 800 мянган хүн манай таламжийн мөнгөөр амьдарч ин гэж. Зарим нь ингээд сард бүх халамжаа аваад сая 500 мянга төгрөг авчин гэж ажил хийхгүй. Сая 500 шүү. Сарын Тэр хүмүүс одоо ингээд халамжийн зогсоолд дуусаа. Тэгээд төрөл уурлаа. Тэгээд тэгээд нөгөө <laughs> гоё байлдаа нутхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө систем чинь өөрөө болдгоо гэр бүлэн гэж жишээгээр харуулж байна гэдэг бол хүн угаасаа өөрт нь өөрөө өөрийнхөө өмнө байгаа давааг давжиж ер нь урагшаа алах алхан болгоно хийсэн үйлдэл болгоно хүнийг өөрийг нь амьдруулж идэг те өөрийг нь Тэгээд тэнд нэг хүн амьдэрдэг, энд нэг хүн байгаа. Олон хүнээс бүрдсэн нийгэм бүрдэж яддаг тийм. Ингээ нийгэм хөгждөг, бүтээмж бий болдог. Тэнд бараа бүтээгдэхүүн бий болдог. Хоорондоо арилждаг. Тэрийг нь э, хуулиар зохицуулж хамгаасныхаа хүчинд төрөн татвар авдаг. Эргээд тэрийг яг тэрийг үргэлжлүүлэх юм л зарцуулдаг. Ингээд энэ төр нийгмийн харилцаа чи ерөөсөл энэ шүү дээ үүсэл зориг нь энэ багхгүй. Зүгээр л ийм л хүний өөрийн хөдөлгөөнийг дэмжих хүний өөрийн хөдөлгөөнөөр бий болсон зүйлүүдээ хоорондоо солилцох нэг нэгэ хохироохгүй байх нөхцөлийг л төр бүрдүүлэхийн тулд байдаг. Хүний хөдөлгдөг. Тэгэхээр манай хойчууд нэг нэг ажиглагдчихж байгаа нэг эвгүй зүйл нь энэ. Гэхдээ энэ нь бол тэр залуучуудын буруу л багт шүү дээ. Эргээ бид нэр өөрсдөө нөгөө нэг бид нар буруу байхгүй. Одоо би бол хүүхдүүдэд тэгнэж чаа. Яг бүр батлагаад хэлчих. Одоо миний том хүү 14-тэй. 18 хүрээл бай. Бай блог. Тэгээ өөрөө мэд. Тэ намайг тэгээд асрамж масрамж би тийм юм шаналхгүй шүү. Аа. Эргэж харахгүйсэн ч болно шүү. Ерөөсөө. А чи харин ийм аавтай. Чи тийм ээжтэй. Аа. Чамд ингээд зүрхэнд чинь галыг гаргалаа. Өөрөө мэд. Галаа унтраагаад явдаг эсвэл цаашаа асаагаад явах. Асаагаад явах уу тийм. Ямар ч аав чинь юм шүү. А эргээд чи намайг ирээд хөлн дээр адил тавих гээд байна уу? Эсвэл зүгээр ингээд мөр мөрөөрөө явах гэж байна уу? Өөрөө мэд. Аа. Би юунд шаналхгүй. Миний хүүхд ирсэнгүү дээ тэрхэхгүй гэж. Эн чинь гоё. Би хүүхдээ гоё өхийг харахад хад юм байна. Тэрнээс миний хөл дээр адил дэвсгийг харах надад юм тийм сайхан байна. Өөрөө хөшөө. Монгол улсуудын бас нэг зорилго бас нэг юм байгаад тах шиг байгаа. Наадах ч тийм. Тэрэн дээр би юуроос санал нэгдэдгүй. Аав эзнэр нь яах гэж хүүхэд гаргасан юм өөрийнхөө хөлийг хөлж нийгмийн даатгал юм шүү. Тийм. За яг түрүүний залуу үедэр би бас өөрийнхөө бодлыг чимхээ хэлэхэд тэр залуу үе маань зүгээр би чиний хэлдгээр нөгөө нэг энэ нийгмийг ойлгоод ардчил социализм гэдгийг аягуулсаа ойлгочих юм бол энэ өөрөө ингээд талбай дээр ингээд дуртай мөнгө өгөө яг юуны талаар яах гэж ихсаад байгаагаа мэдэхгүй зүгээр мөнгөний талаар жигсэж байгааг залуучууд цөөрөх болоо гэж бодож байна тий энийг мэдээд авчих юм бол нэгдүгээр а хоёрдугаар энэ залуучууд доороос гарч ирээд бидний насан дээр ирээд ингэхээрээ энэ нийгмийн халамжаар амьдардаг улсууд нь энэ доороос гарч иж байгаа улсууд нь баг байгаасаа бүр байхгүй байгаасаа гэж хүсэж байна тий. А энэ нийгмийн халамжаар амьдардаг энэ суудаг улсууд нь ингээ бидний үеэр дуусаасай гэж хүсэж байна. Тэгээ ингээ базаад энэ сэдвийг ингээ хаа гэж бодож байна. Тий. За одоо нэг одоо дуусах төгсөж болохоор дуусахаас өмнө нэг ганц юм газ амжаад асуу. Одоо бид 20 дугаар зууныг дамжаад 21 дугаар зуунд амьдарч байна. 21 дугаар зуунд бол зүгээр миний харж байгаагаар бол хүмүүс бол мэдээлэл технологийн зуун гэд хараад байгаа тийм мэдээж энэ бол үнэн. Өнөөдөр бол өмнө 20 дугаар зуунд бол мөнгөтэй хүн хамгийн хүчрэхэг юу юуг л бол юуг хийж болдог байсан зуун байл. Одоо 21 дугаар зуунд бол мэдээлэлтэй хүн тэр мөнгөтэй хүнээс илүү хүчтэй байна. Тэгээд тэр мэдээллийг боловсруулад өөрөө мэдлэг болгоод хамгийн түр хөдөлж чадаад байна Тэгэхээр яг энэ одоо 21-р зуунд яг энэ мэдээллийн салбар дээр энэ халуун тоогоод байгаа ер нь яг энэ мэдээний энэ улсууд бид нар цаашдаа энэ 21-р зуунтайгаа яг яавал хөл нийлүүлж алхах ёстой юм. Тэгээд энэ мэдээллийн 90 зууныг минь тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэх байна. Энэ мэдээллийн 90 зуун биднэрт нэг юм өгсөн. Аа. Биднээс юм авцсан юм шиг юм яриад байгаа. Тийм. Биднэрт юм өгсөн баг. Ууг нь бол. За мэдээллийн технологи гэж одоо байгаагүй заяа. Бидний цахим сүлжээ энэ төр гэж байгаагүй байх та өдөрт ажлынхаа хэдэн хүмүүс байрныхаа хэдэн хүмүүс автобусын таарсан хэдэн хүнтэй л харилцдаг байсан. Өдөрт бол энэгээр л хязгаарлагддаг. Яг энэгээр хязгаарлагдаг. Яг нүдээр харсан юмыг л бид нар мэдээлж үздэг гэсэн. Орой зургатаар гадаад мэдээ тэр тухайн редакцийн сонгосон мэдээллийг бид нэр гадаад ертөнцөж хүлээж авдаг гэсэн. Мэдээллийн технологи бий болсноор өнөөдөр бид нэр За 5000 найзтай хүмүүс бол за яг үнэндээ 5000 голонтой харьцаад байгаа юм биш. Урт хугацаанд харилцсан. Өмнө хугацаанд нэг өдөрт ярих юм бол өдөрт нэг 100 хүнтэй бол хангалттай харьцаж байна. 100 хүний хөдөл бодол, 100 хүний царай, тий. 100 хүний ширилж байгаа мэдээллүүд бүгднтэй нэг харилцаж чадчихна. Энэ мэдээллийн технологи биднэрт юу гэж нэхэр нь хүний харилцааг, хүний харилцааг айгүй хурдан, маш хурдан Хуучин бол нэг юмыг ойлгохж ухаарахын тулд асар их алдаа гаргадаг болж шүү дээ. Нэг хүн Одоо жишээлбэл Facebook хүмүүс чинь хоорондоо танилцсан, болцсон, уулзсан. Би хүрэлцээд уулзгаар чинь тэгэл хурдан дотносон. Тэ. Тэгээ алдчихна. Одоо бид нэр ихлээд юу ширэлдэг баг ямар үзэл бодолтой юм. Уулзахаас өмнө зөндөө юм чеклж штэ. Ямар үзэл бодолтой юм. Оруулж байгаа зургуудыг харч, постуудыг харч. Юу нь сонирхолтой юм шиг байна. Бүгдийг судлаад тэгээ дараа нь уулзах хэсгээ шийдчихнэ. Аа энэ ширнэ иймэрхүү юм. Уулзахгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол би ойрт болох тийм юмнаас эрсдлээс гарах. Тэгэхээр давуу талаар ашиглах юм бол энэ чинь мэдээллийн технологи бидэрт ийм өгч байгаа. Нэг зүйлийг бид нэр одоо мэдээллийн 900-д яаж бид нэр одоо ингээ хөл нийлүүлэх вэ гэдэг. Энэ ингээд хүмүүс нэг гадаад хэл сурах хэрэгтэй. Одоо бид нэр ингээд ирээдүйнгийн тулд те тэт төрөлдлөгийг ингээд хавтгаа олчлоо шүү дээ. Технологиороо ингээд хавтгаа олцсон. Соёлоодын ялгаагаар ондоочлоор өршөлдөх юм байна цааш та. Тийм учраас бид нар ийм юм байх хэрэгтэй гэх мэтлээ олон даалгаврууд хоорондоо яригдчихэв. Нэг л зүйл байгаа. Бид нэр энэ ирээдүйд амьдрыг гэх юм бол одоо бид нэр ерөөсөн энэ сэтгэл зүйн энэ хүний өөрийн өгөгдөл мөн чанарын асуултын дунд ингээд бүр жинкэнсээ ороод ирлээ шүү дээ. Ингээд нийтээрээ заяа. Дэлхийн олон үндэст нь олон газар амьдардаг монголчууд гэдэг юм. Нэг олуула нэг газар ингээд шаагилдаж байна. Тэгээ энэ дундаас чи юм хүний онцлогийг л олж харж чадах юм бол хүн гэдэг нэг юм юм тийм шүү дээ гэж ухаж ойлгож чадаад судалж чадаад тэндээс сууд шүрч чадах юм бол чи маргааш хоолтой. Аа. Мөнгөний хойноос бид нэр ингээд ямар нэгэн зүйлийг шууд мөнгөн дээр тэгэлж авч ирсэн болохгүй яа. Тэг мөнгө угаасаа заашгүй хэрэгтэй. Энд чинь мөнгөөр л идэх хоол аавн тий. Тийм учраас мөнгө бол байна. Учирс энэ нэг хамгийн түрүүнд бид нэр юуг олж харах хэрэгтэй вэ гэхээр амжилттай амьдрий. Амжилттай амьдрий ч үгүй. Ер нь амьдрий амар тайван бай, сэтгэл хангалуун бай. Тэшин жаргал шүү дээ. Сэтгэл хангалуун амар тайван бай гэх юм бол чи хиний ертөнцид амьдраад байгаа гэдэг л ойлгох хэрэгтэй. Хиний ертөнцид хэн байж амьдраад байна вэ? Чиний эргэн тойронд хинүүс байна вэ? Ямар хүмүүс вэ? Тэг ямар хүмүүс гэж байд юм эсвэл хүн гэж байгаа дотроо ийм ийм гэж байд юм. Тэрийг ойлгож юм бол чи тэр хүмүүст сонирхож байгаа юм өгөх замаар ч юм өнгөтэй. Миний ерөөсө бизнес юм төлс авч тэгэл тэнцтэй. Хүнд хэрэгцээтэй юм үйлдвэрлээд Тэндээс хүн кайф аваад би тэндээс ашиг олоод 50 50 хайцаатай бизнес амжилттай болно. Тэгэхээр хүн юу хүсэж байгааг мэднэ. Чи нийтэд тэргүй нийгэмд ийм хатгаа нийгэмд амьдрах гэж байна. Амар олон сая, бүрч олон сая миллиард хүнтэй зэрэгцээд амьдрах гэж байна. Чи виртуал орчинд амьдрын ирээдүй. За чи тэр дотор юг хамгийн дөрөнд ойлгоцсон байх хэрэгтэй вэ гэвэл тэр хүний өөрийнхөө мөн чанарыг өөрөө яг шударгаар бид нэ аас гэдэг нэг кино мэдэн шүү дээ өөрийнхөө сүдд талд алуулдаг те. Тэрэн шиг өөрийн мөн чанараа судалгаар хүлээн шүү. Өөрийгөө хар. А би а тэр хүмүүс тийм. Бид нар бүгдээрээ ийм. Тэгвэл ингэнэ. Энэ арга ухааныг олсон хүн бол ирээдүйд амжирч чадна. Энийг олоогүй зүгээр ингээд их өнгөцгөн бодоод байх юм бол төөрнө. Төөрөлтнө. Би одоо ямар мэрэгчлэн байна. Тэ. Энд чинь зүгээр ингээд нэг арга хэрэгслүүд нь шүү дээ. Мэрэгжил энэ төр гэдэг чинь бол. Зөв өөрөө хүснээ хийн, хүснээ хийхдээ хинтээ харьцах байгаа үрдэл хамгийн түрүүнд. Одоо сэтгэл зүйн чиглэлээр бол манад энэ судалгааны том том диссертац бичих цаг болцсон. Одоо би тэрийг л хүлээж байна. Манай эрдэмтэд, манай докторууд энэ сэтгэл зүйн тий хүний сэтгэл зүй сэтгэлгээний хөвсглийн талаар, хөвслийн талаар Тэгээ бас нийгмийн сэтгэл зүйн, нийгмийн сэтгэл зүй. Ер нь ингээд нийтээрээ хүн амьдарч болдог болдог хүн тухай, үүслийн тухай энэ судалгааны ажлууд их Ялангуяа Монгол манай энэ соёл чи өөр шүү дээ. Газар нь цагаагаараас ахвал шал өөр гэдэг. Тэр энэ хүмүүсийн хувьд ямар юм бэ гэдгийг айгүйх сонирхож байна. Бичээсээ тийм их нийтлээсээ тий. Тэрнээс нь одоо бид нэр ямар хүмүүстэй зэрэгцсэн дээр ирээдүйд ямар хүмүүстэй амьдрах вэ? Хүн ер нь ямар юм? Яах юм? Яаж хөвсөх гэж байна одоо? Аа. Төсөөлөл нь юу байна гэдэг бид тэр их сонирхож байна. Тэрийг л мэдэх хэрэгтэй өөр бол юу ширэхгүй. Аа. За. За сүүлийн асуулт. За тэгээд олон залуучууд сая намайг орж ирэхэд хүртэл одоо оюутнуудыг уулзаал ингээл байжсэн. Тэгэхээр олон залуучууд бас энийг бас сонирхож иж магадгүй тий. А төвшөөгийн подкастыг сонгоо үздэг залуучууд хамгийн сүүлд уншиж байгаа номныхан талаар яриад ямар ном, ямар агуулгатай ном уншиж байгаа вэ гэдгийг санал болгоод тэгээд дуусъя гэж бодож байна. Аа э, санал болгох ном уу? Санал болгох ном олон байна. Зүгээр ингээд тогтмол нэг хараад идэг номнууд байд юм да. Ер нь ингээд номд байдаг. Би сүүлд одоо хиний номыг уншиж байна. Эртний нөгөө нэг манай сүүл либертар сангийн хэвлүүлсэн нэг жижигхэн ном байгаа. Цицерион гэдэг манай эртний грек манай эртний өмнө 500 жилийн өмнө байсан улс төрч, улс төрийн философч. Тэрний одоо төр зэсгийг номныхаа гарчгийг мартчихж жижигхэн зэхэр ном байгаа. Ер нь төр засгийн одоо төрийг хэрхэн удирдах тухай. Эртний грекчүүд ер нь анх энэ бүгд найрамд засаглал юу яаж үүссэн юм бэ гэдэг тухай. Тэгээ хүний эрхчлөөс өртөө тэгээ бүгд найрамд засаглал гэж яаж үүссэн бэ? Яаж тэр хаан засаг гэдэг юм болохгүй юм бэ гэдгийг 3000 жилийн өмнөх тэр хүн яаж удирдах гэсэн сенатын гишүүн тий. Тэрний нэг одоо тэмдэглэл маягтай тэрний түүхэн дээр тулгуурлаад бичсэн тэр үзэснийг тунхагласан маягийн юм ном байгаа. Энийг бол ингээд тогтмол ингээ хараа байж тээ. Би ер нь хүмүүсийг уншаасаа гэх юм бол одоо уншдаг уншдаггүй зөндөл хүмүүс байгаа. Би ч одоо яг яг амар идчихдэг хүмүүс үүд чинь уншна гэж идчихдэг хүмүүсийн хажууд бол одоо уншдагт орох бах иддэгтээ бол арай орохгүй бах. Манай эхнэр бол амар уншдаг. Идчихдэг төрөл юм байдаг. Надад бас ярьж хүн их. Тэр чинь номоо их ярилдаг. Тэгээ тэр хиний сүүл тэр Хараригийн хоёр номыг л хэрвээ одоо яг юу уншихгүй юунаас эхлэх вэ гэж бодож байгаа бол миний тэгж юмд хүрэх тедэн ухаан мухаан гэдэг ном хамгийн түрүү бойл гэж хэлмээр байгаа. Тим юм байдгүй. Нотлогдоогүй шүү дээ хүн чинь. Энэ ерөөс юм гэдэг нотлогдоогүй. Тэгэхээр тэнийг юм сонин сонин номлолын номнуудаа бойл гэж хэлмээр. Аа бүр ингээ юмны учир шалтгаан сур философи руу орох юм бол Библи Орхон багшийн сургаал тий. Аа. Одоо түүх мөнхөө сайн мэдээд байгаа сүтрэн чуулганаас хавлаад тий. Монгол өөрийнх нь хинбэ гэдгийг хайхаас хол юм бол судрын жуулгаас хулаад унших хэрэгтэй. А ер нь бол философи тал руугаа жоохон ингээд психолог тал руугаа явъя гэх юм бол философийн номнууд бол олон бий, олон философчдын номнууд бий. Анирендийн номнуудаас ганц нэг сонирхож үзэх хэрэгтэй. Бүгдэнд нь шууд итг гэж байгаа юм шүү. Тий. Зүгээр уншиж судлаа. Уншиж судлаа. Тэгээ дандаа харьцуулж явах хэрэгтэй. Тэгээ Библийг сонирхож үзээрэй гэж байна. За тэр ертөнцийг нэг хүн ингээл бүтээгээл од бий болмол гээл тэр үлгэрийн хэсгийг орчин үз. Тэ үлгэр гэж бодно уу эсвэл итгэн үү хамаагүй. Гол нь тэр тэр бол ертөнцийг авч өнөөдөр дэлхийг бүтээж байгаа тэр том ухаан байгаа. Буддийн ухааны тайлбартай үзвэл тэр Агнестийн гэгийг шууд э, зүгээр товчлоод үзэж болж байна тийм. 12-оос 21 болсон мөлий. Тэгээ ингээд ингээд юмнууд үзэж болно. би сүүлд бол тэр юуг л уншиж जैन дахин харж जैन да тэр нэг Атлантын нуруу тэний гэдэг номынхаа төгсгөлийн тэр Джон Галтын ихтгэлийг байсгээл би нөхсгөж үздэг юм. Тэрийг л ойр тарж чинь тэрний хоёрын номыг л ээлжлүүлэл ингээл хараад байж чинь. Сая номын баяр дээр өчсөн тэр нөгөө нэг төлцсөн нийгэм нийгэм гэдэг номнууд авсан тэр зэрэг ингээл өө ингээл янз янзын ингээд энэ тэнд явж одоо жишээл ажлын ширээн дээр байж байгаа нэг ном гэрт тэнд байж байгаа 0 одоо жишээл шээх шээх шээх зур гэл ном байж байгаа тэгэхгүй жишээл ингээд янз янзын ингээд түүж уншаа байж байгаа зөв ингээд үзэж байгаа хүмүүс хэрвээ жоохон юмны өвгөө шалтгаан сонирхох гэж байгаа философи талаас нь гэвэл тийм номуудыг унш. За яг түүх талаас нь үзье гэвэл тэр Хараригийн өндөрлөгтний товч түүх маргаашийн тухай гэдэг нэг хоёр ном байгаа шүү дээ тий. Тэрийг нэг харцаараа гэж. Бидний үзсэн хүн төрөлхтний түүх мөх гэдэг нөгөө нэг юу чинь шал худлаа байсан нь одоо ингээд э, цагийн ирэхээр нотлогдож шүү. Тэ бид нар чинь нэг хүний төрлийг ийг гэж үзэж үзсэн лээд ингээд исэн ч худлаа байсан байл шүү. За <laughs> за за. За ингээд өвчөөгийн подкаст өндөрлж байна. Тэгээ энэ үртэл одоо дуустал сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Өвчөөгийн подкастаар орж нийн үгүй сайхан одоо дотоод сэтгэлээ ер нь ямар хүн бэ гэдгээр сайхан танилцуул ярилцсанд маш их баярлалаа. За тэгээ амжилт хүсье. la